Ciao, sono Nicola del negozio Passport. Prima di tutto amici vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sulle nostre importanti novità. Se non l'avete ancora fatto andate anche a seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook. Per qualsiasi dubbio o qualsiasi domanda lasciateci un commento qui sotto. Oggi sono in compagnia di Adidas, ma soprattutto sono in compagnia di una scarpa veramente veloce, una delle mie calzature preferite. Abbiamo infatti la SL20.2, siamo infatti alla seconda edizione dell'Adidas SL20 che in questo modello garantisce solo performance. Ma andiamo nel dettaglio di questa scarpa. Adidas SL20 vuole essere una scarpa molto veloce e reattiva, adatta sia agli allenamenti sia alla gara, sempre per ritmi molto sostenuti. La possiamo tranquillamente consigliare ad un pubblico medio-leggero che vuole una scarpa, sì comoda e confortevole, ma che spinga molto bene e che ci aiuti a migliorare le nostre prestazioni. È una scarpa vis visivamente molto semplice, in realtà ha tanti segreti al suo interno. Prima di tutto vi faccio notare la tomaia, è veramente leggerissima. Adidas ha voluto costruire questo mesh monofilo molto resistente, quindi che dura anche molto nel tempo. Nelle scarpe leggere sappiamo che la tomaia di solito è sempre molto snella e leggera per aumentare la performance, ma in questo caso abbiamo dei rinforzi che garantiscono più protezione e più durata, ma soprattutto una calzata davvero incredibile. La sensazione tenendola in mano è quella di una scarpa veramente molto leggera, abbiamo una costruzione molto arrotondata nella parte inferiore che garantisce un'ottima fluidità e un'ottima corsa. Abbiamo nella parte interna un tessuto molto morbido che garantisce un ottimo comfort nella parte tallonare e lo spazio per le dita è veramente molto ampio. Nonostante sia una scarpa leggera garantisce un ottimo comfort. Questo mesh garantisce un'ottima freschezza anche nei climi più caldi, quindi d'estate questa scarpa può dare veramente il meglio di sé. Nella SL20 Adidas non ha voluto inserire il boost, ma abbiamo infatti una nuova intersuola di nuova costruzione che si chiama Light Strike. Dal nome proprio si capisce la leggerezza di questa intersuola, è veramente molto soffice ma veramente molto leggera. Questa intersuola abbinata al battistrada in gomma Continental garantisce movimenti molto leggeri e molto dinamici. Questo fa sì che la scarpa sia molto reattiva e molto flessibile. Questo tipo di intaglio nella zona inferiore, quindi nel battistrada della scarpa, utilizziamo appunto gomme Continental, quindi molto durature come costruzione. Abbiamo le parti opposte esterne intagliate per garantire un'ottima flessibilità e nella parte interna del tacco ed esterna della zona dell'avampiede la gomma che garantisce il grip per ottenere appunto la miglior presa possibile. È una scarpa che nella misura 42,5 da uomo pesa solamente 248 grammi, mentre nel donna siamo intorno ai 220 grammi. Il drop in entrambi i casi è un po' strano, è di 9,5 mm. Adidas ha voluto studiare questo drop più a fondo perché secondo la costruzione di questa scarpa è giusto, la giusta altezza nel tallone per garantire un'ottima fluidità di corsa e un'ottima reattività. Che dire ragazzi, questa scarpa mi piace davvero tantissimo, non vedo l'ora di provarla in pista e per i miei allenamenti veloci. Vi aspetto quindi a provarla nei nostri negozi, sia a Busche che a Signoressa, oppure se abitate lontano anche online sul sito www.passport.it. Ciao!